Okay guys, time check 4.30 So nandito ako ngayon sa parking lot ng Robinson's Place Nova Kasi maraming naka, mahabang pila ng parking sa SM Fairview uh, Ito yung huli kong grocery Ako niayaw kasi yung kapatid ko last Wednesday uh, Hindi siya pwede, kaya ako na lang ngayon no? So makikita natin ang daming tao sa labas Kasi siguro ito yung mga walang quarantine pass Okay? So let's go! Elevator, stand on the floor markers provided. Use the next elevator once all the floor markers Okay guys, so time check, 6 o'clock. Kalalabas ko lang ng Robinson, nandito ako sa parking area. At nagre-ready na umuwi. So itong greenery, I hope ito magal na. Pumili na rin ako ng ulam uh, mga bukas dito yung Japan Home bumili ko ng tool para sa sapatos saka medyas and kain ng aso snack then yan mga gamit mga mantika palm oil uh, ano nutella and mga soup tapos toyo ayun na oh yung uh, actually binawasan pa to marami pang binawas uh, marami binawas kasi merong anti-panic uh, buying so yung apat na kilong asukal naging dalawa na lang ganun din yung sabon okay so tapos may itlog doon sa unahan ang uh, actually sa likuran ito okay ito na una ko nang binili yan sa Undox then ito yung pinamili ko maabot ng 5k plus hindi pa kasama itong binili ko sa National Bookstore X10 tsaka itong sa Japan Home so ready ko na yung ticket palabas kasi may bayad at hindi ko rin mailalabas okay so yun lang guys uh, ah, ayaw ko sumabay bukas hmm? bukas kasi ibababa yung uh, ah, GCQ so good luck na lang at bukod sa matraffic yan maraming tao yan sigurado pero I hope na implement pa rin yung no uh, no quarantine pass no entry para talagang makontrol yung uh, volume ng tao okay, sige okay so after okay kada ililipat mo yung cambio aapakan mo yung brake parang siya yung pinaka clutch okay then saka mo gagalawin yung cambio so ngayon ito ay naka drive so hindi mo na ililipat-lipat to from gear 1, 2, 3, 4 okay naka fix na yan sa drive so yung speed niya naka-depende na lang sa apak mo approaching na tayo ay eh, syempre kailangan magsisignal ka kailangan masanay ka kahit na wala sa highway magsisignal ka okay kasi mamimemorize yan ng muscles natin and lagi na yan mag, uh, magsisignal okay unknowingly involuntarily okay so dito na lang bawal mag drive okay ride safely bye bye okay so after okay kada ililipat mo yung cambio aapakan mo yung brake parang siya yung pinaka clutch okay, eh, then saka mo gagalawin yung cambio so ngayon ito ay naka drive so hindi mo na ililipat-lipat to from gear 1, 2, 3, 4 okay naka fix na yan sa drive so yung speed nya depende na lang sa apak mo okay, so approaching na tayo eh syempre kailangan magsisignal ka kailangan masanay ka kahit na wala sa highway magsisignal ka okay kasi mag-memorize ng muscles natin and lagi na yan mag, uh, magsisignal okay unknowingly involuntarily okay so dito na lang bawal mag drive okay ride safely bye bye